שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נדגים ריפוזיטורי, מאגר חדש למערכת מודל 2, אשר מאפשר לנו לשלוף פריטי מידע, משאבים, מתוך הפורטל הדיגיטלי של משרד החינוך. נניח שפה אנו יוצרים דיון חדש, גשם מפתיע באמצע הקיץ, תלמידים יקרים, אנא אספו מידע מקדים הנוגע בתופעה אקלימית גשם. ואנו מבקשים להוסיף קישור לתופעה אקלימית גשם מתוך איזשהו משאב במאגר התוכן הדיגיטלי של משרד החינוך. כמו שאתם רואים, נפתח לנו פה חלון בחירת קובץ או קישור, יש לנו סוגים רבים של מאגרים במערכת Moodle 2. Wikimedia, Flickr, YouTube, Dropbox, ה Dropbox האישי, ויקי אדיוקטור, מרלו, שזה מאגר מאור, מסמכי גוגל האישיים שלי, פיקאסה, יכולות של הקלטת סרטים, קול, הכל בתוך הדפדפן. ופורטל הדיגיטלי של משרד החינוך. אני מקליק עליו, כמו שאתם רואים יש אפשרות לחפש, כרגע היא די בסיסית, אך בעתיד אה, נוסיף יכולות. אני מחפש גשם. ומתחיל בחיפוש. החיפוש בשלב זה לוקח... אה, מספר שניות, בעתיד אנחנו מתכננים לשפר את מנגנון החיפוש כדי שהוא יהיה הרבה יותר מהיר, כמובן בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. כן, קיבלנו תשובה. אנחנו יכולים לראות שהפריטים שמופיעים הם אה, ממאגרים שונים. הוספנו תחת תמונת הקישור והכותרת שלו גם בסוגריים את כן או לא, האם הפריט הוא בתשלום או לא בתשלום. אני מניח שבעתיד נוסיף פרטים נוספים, כיוון שהמאגר אה, מאפשר להציג פרטים נוספים. אני בוחר מחזור המים של אה, חברת בריין פופ, בחר קובץ זה. אנחנו מקבלים קישור ישיר לפעילות המאוד מסוימת בתוך אתר בריין פופ, הוספה, וכעת יש לנו קישור, אני גולל, שליחת הודעה לפורום. אתם יכולים לראות שההודעה מופיעה בפורום. אני נכנס כתלמיד להודעה, זו ההודעה. אם אני מקליק על המילה גשם, אני מיד עובר לפעילות עצמה. כמובן אפשר לפתוח את הקישור בחלונית חדשה בלי לאבד את הניווט מקבוצת הדיון. בברכה ובהצלחה לכולם.